Tina besi eta gitar keluar suaratina kawat besi gen langanggap eta segala rupa kecerre keluar Tina besi haram lokoski ngaranak aymah keluar nanti sungut kurang melalui muka biru sau dipermassalah papanj itu mulai ditandingan kukugis diul masaU dileh tetapnya haramita Aylah sekelompok model kos itu mon Angus- Ang nga bahas speaker carita nyanaku gara-gara ngahararamkan speaker lantaran Ibida maka ketika di masjid ayah speakerkeran haramlah asupka masjid salat didinya bari mun ayah jelema make speaker haram sasalaman jeung nyana lantaran ahli bid'ah ai HP makan nyana ge baroga Nah, iya. Di orang mah kelompok aspek anjuranman antipiker lantaran speakertikangng Nabina bakal speaker diharap diharam ke beda tikangjeng Nabina sebab as yajuk Minal hadid bahwamun nyaangannyaangansa gitu kan suara luka luar Ti besi tak haram Dinas Sulam topik tekan kos gitu Abah ulama dalilnawanpan suara luka luar tidak besi suara besi keluarti besieta haram sepeker suara uran tamah kalau keluar sepeker aya itu mapan as Minal hadid suara luka luarti besi sungut Jaib beda atau taabadah Ah, la di di tandingan lebih teman-ji man ceal Hadid suara nuukati besi jadi besi bersuara gitaran <laughs> gitu nyanaku gara-gara ngahararamkan sepikir lantaran Ida maka ketika di masjid ayah sepekeran haramlah asupka masjid salat didinya bari Mu ayah jelemah maka sepeker haram sa salaman nyanak lantaran ahli bidda HP makan nyaoga ikan eh, bagus kelompoknya jadi lawanan lantaran ayah HP sapeker haram HP menyana baroga ceknya HP mah lain sapeker hei buka coba ya buka barang dibuka bener SP, yuk tambah sapeker cina gitu, incuna <laughs> jadi wah haram aspeker aspekerul kabir gitu aladikana fil haram huwa haramun mas speaker pil HP punya orang mebagaga aturan Nu haram saalamanmah ahlidin aqidah anunyun aturan- atn Islam anu nyiun aturan syariat di luar ketentuansyaetala Ali Bidahman kurang lamun ngaji poi Idul Maky Kapan dijelaskan bin sabar macam Ay Bidah Hasanah binbiha dan lain-lain sebagainya etang guys kurang bagian orang Alis Sun wajamaah nya Ali Sun wajamaah dibaca fadul Makyah balik de haram- haram baik Nah ilkan di luar aturan syariatnya syariat Mag lain koski itu atuh di mejidil Haram kurangmaagong ngaji di Mesir jargo ngaji jarago ngaju lah disangka Tejargo datang kayyu naga di Mesir Tejarago ngaji lain lalakan di Suriah Baturbagararang kitab kal keluararan di Turki kuarilahmunndiman ayah anu nyarahan bugiaah opak jilid enchan berkembang mediurak berarti kan jago- jasa ngaji makaker ketika Anu maapkir majagaragah ngajina alat tadi aji timmitik Isa Guzi mantek nadsunah munarok datang Kaamsiah dia rajikabeh kemudian atau bilaagaga tim Oh dirang datangnya dia rajikabeh jargo berarti ajar ususuraga ketikauh jeung aspeknya namalah ke burung Aduh emang dirinya mah lain naon emang makemak kok itu sih munazoro segitu